ただ絆国際チームの皆さんです皆さんこんにちはこんにちは絆国際チームと申します世界18の国と地域から踊り子たちが集まって原宿の皆様によさこいを届けに参りましたぜひともご声援よろしくお願いしますそれでは参りましょう構え 皆様によさこいを届けております世界の共通言語それはよさこいなる小ードだ 立な国際チームでしたありがとうございました